大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。今天想要给大家分享的是空气炸锅版的薯角。马铃薯的种类建议选择淀粉含量较高、口感比较面的 russet potato，也就是褐皮马铃薯。此品种表皮呈褐色，不是很光滑。 是用作烤和炸的最佳选择。制作薯角所需要的材料非常随意，清单里给出的 chicken 和 steak seasoning 可以用任何自己喜欢的混合调味粉代替。那我们就开始制作吧。首先将马铃薯洗干净，然后去皮。 如果是很新鲜的原材料，也可以选择不削皮。我个人习惯去除大部分的马铃薯皮。接着将去皮后的马铃薯再用清水冲洗一下，就可以来切块了。先将马铃薯横着。 从中间切一半，然后取任意一半，竖起来，与长一些的边平行，从中间对半切开，再将马铃薯转九十度，根据马铃薯的大小切成四份或者五份。另一半的马铃薯也重复同样的步骤切好就可以了。 准备一个稍微大一点的碗，将切好的马铃薯角全部倒进大碗，依次加入调料。如果是冰箱刚刚拿出来的黄油，可以用微波炉叮二十秒。虽然空气炸锅是可以不需要放油的。 但如果不是想要减肥，适当放一些油会让食物更好吃哦。全部放入后搅拌均匀，让调料尽可能多的包裹在马铃薯表面。这时候就可以去预热空气炸锅了，将空气炸锅的温度调到三百九十华氏度。 热三分钟，等锅子热了后，拿出炸锅的抽屉，倒进准备好的马铃薯。记得倒之前再稍微搅拌一下。虽然空气炸锅的抽屉有炸网，但汤汁尽量还是不要倒进去太多，会不好清洗。全部放进去后，把炸锅的抽屉放进去。 时间设置到十八至二十分钟。薯角做好后，将抽屉打开，锅子里这时候很烫，一定要小心注意。将炸网轻轻取出后再装盘。 表皮非常香脆，里面是软软的绵密口感。由于调料都包裹在表面，一定要记得里外一起吃才会好吃哦。这时再开一瓶汽水，就是一个最完美的下午啦。希望你们喜欢这次的薯饺，制作过程真的非常简单，也不需要站在火炉前等待。 是一道可以随时想吃就有的小零食。那这一期就到这里啦，记得帮我点赞和订阅哦。我们下期再见，谢谢支持。